Halo, selamat siang teman-teman semuanya, eh, para driver yang masih online, yang masih ngebit, eh, jangan lupa. Kemarin baru saja terjadi bencana tsunami di Selat Sunda, so sebagai sesama manusia dan sesama komunitas Gokar Driver bukan baru jangan lupa kalau yang mempunyai waktu yang mau silahkan buat kotak seperti ini untuk sumbangan ke korban bencana tsunami di Selat Sunda yang sudah melakukannya sebelumnya sebelum video ini saya sebar terima kasih banyak nanti untuk pengumpulan dananya kita cari tempat yang cocok nanti kita uh, kirimkan bantuan ini ke korban di Selat Sunda yang mau bawa istri silakan Oke, assalamualaikum, selamat sore buat teman-teman seperjuangan. Nah, ini penumpang kita udah memberikan sumbangan sukarelanya buat korban tsunami di Selat Sunda. Buat rekan-rekan yang lain sedang menjalankan progresnya, semangat, semangat terus dalam mencari pahala, amal dan ibadah. Tetap hati-hati dalam perjalanan. Salam satu aspal.